Watu walikuwa wanapinga sana mahusiano ya Mario na Paula mm. Uh, na ulishai kumshauri kabisa hadi Mario kwamba hapo, angalia ah, hii uh, familia ina, ina, ina, inaendekeza sana pesa kuliko hayo mahusiano yenyewe, lakini kuna siku niliona ulikuwa live ulikuwa na Mario, lakini Mario alikuwa na Paula, ilikuwa insta live eh, mm. naongea uh, ni tayari umesha umesha appreciate mahusiano yao? Mimi nataka niseme kitu kimoja, ukimshauri mtu kwenye mahusiano akayakazania, mnaungana naye, mnaendelea, kwa sababu sasa mnafanyaje? Ni mtu ni mtu amesema hataki kuachana na huyo mtu ambaye yuko naye, so sio jukumu letu sisi kukomalia, achana naye, achana naye, achana naye, hapana. So so kama mtu amependana, unawapa nafasi waendelee. Wakivurugana utakuja huku utasema nilikwambia, sio nilijua. Maanake uswahili na unafiki ni kwamba hii nilijua tu kama ulijua mbona kusema Mm. Mimi nitamwambia nili kuambia au kunisikiliza So kwa sasa hivi Mario anaonekana na Paula ni kama ni wapenzi wako katika mambo ya raha duniani, so tumeungana nao na tarehe kumi na mbili tutakuwa pale. Tumekubaliana kwamba nimekubaliana na Mario kwamba tutazima kila kitu, hakuna msanii, hakuna uh, chama, hakuna nini kitakacho penetrate siku ya tarehe kumi na mbili. Viongozi wote wa vyama wasanii wote Tanzania na nje ya Tanzania, uh, mabenki yote, kila mtu atakusanyika pale warehouse kwa ajili ya kwenda kusikiliza mziki wa fundi mziki Mario. Mm. Mm. Eh, Nitakuepo pale. Kuna hata wamemwona jana Kajala akiwa nyumbani kwa uh, ni mama mkwe wake kina ubaya gani? Watu wameichukulia kama Tanzania ama kimadi ya Kiafrika sio sawa. Kwa upande wako unaionaje? Sio sawa vipi Kajala kwenda kwa Mario kama kweli Mario ni ana mahusiano na na na, na, na Paula? Si mama mkwe? anaenda kule anapika maharage, wanakula, maisha yanaendelea. Ina ubaya gani? <laughs> Amtaki aende. Kajala unamjua vizuri, kwa mtoto wake lazima aende akachunguze humo ndani, je, hakuna kisunga ununi? Yuko sawa? Jana <laughs> Baba Levo uh, uliposti video clip ya Harmonize akiwa Marekani na ukampongeza. Yeah. Uh, ulimpongeza kitu alichokifanya, ujasiri, alifanya show kali, lakini watu wamekuja kuitem tofauti, wameona kama kama unaita unafiki hivi. Yeah. Kwa nini umeposti video ambayo watu hawajajaa na nini? Kulikuwa hakuna video nyingine tofauti ambayo ungeposti? Uh, ah, moja kati ya vitu ambavyo watu wanatakiwa kujua, wanatakiwa kuona namna ambavyo msanii ana struggle kutengeneza jina lake, wanatakiwa kuona namna ambavyo msanii anakutana na magumu uh, ili baadaye Harmonize akija kukaa akaa na kula raha zake, wasianze kuona kama eh, huyo ametoka amepenetrate kirahisi rahisi. Uh, unaenda Marekani kama vile show inakuwa haijajaa, unafanya kazi, ni mazingira magumu, au sio bwana? So tumezoea kuonesha upande wa raha tu, ni vyema tuwaoneshe wasanii wanavyo struggle namna ya kuweza kutengeneza legacy, kutengeneza nafasi uh, kimataifa. So that why nikapeleka video ya design hili. Hmm. So uh, kwa upande wangu mimi naamini kwamba Harmonize ni msanii mzuri na anajitahidi kwa namna yoyote aweze kupenya kimataifa, hata kama inagoma. Uh, kitu pekee nataka kumshauri kwa sasa hivi akisaini mkataba wa show Marekani au Uingereza au Ujerumani aweke sharti katika mkataba, aweke sharti kwamba sintofanya performance kama watu watakuwa chini ya mia nne. Hii itawafanya mapromota wafanye promotion kwa nguvu, wapush ili kuhakikisha wana, wana, wana, wana, wana, wana make uh, ile uh, level ambayo msanii ameitaka lakini kama utachukua tu hela afu uachie wafanye wanavyofanya wenyewe wa, hawatafanya promotion ya hivyo wanavyofanya. Kwa mwisho wa siku, wewe ndio utakuwa unaenda kule unapigia show watu ambao hawajajaa. Weka sharti kwenye mkataba, watu wakiwa chini ya mia nne sito perform, inabidi warudishie watu hela zao. Kwa promoter atajua either atoe complimentary kwa watu mia nne kwanza and then ndio biashara iendelee au la. So that is wenzetu wa Nigeria ni wengi kule, umeona bana. Uh, wenyewe wa, wanajaa kutokana na wingi wao waliopo huko nje. Sisi ukusanye Marekani yote, Watanzania au Wakenya na Warundi na Wakongo ambao ndo wanajaga kwenye show zetu, kusanya Marekani yote hatufiki elfu kumi. Umeelewa vizuri? Na katika hao ambao hatufiki elfu kumi wapo elfu tatu mia tano sabini na moja hawataki kusikia mambo ya mziki wa Bongo fleva, wala hawataki kusikia huo utoto. Mm. Wapo elfu moja mia saba ni watoto wadogo hawaruhusi kuingia kwenye maklabu. Kwa hiyo ukipiga hesabu unakundua wateja wako Marekani nzima wako elfu mbili mia sita kumi na <laughs> Umeelewa vizuri? So <laughs> kama usipoweka ana hiyo ni Marekani yote, ina maana tafsiri yake ni bara la Marekani. Sasa ukifanya show Bongo uwe na magari yanatoa watu Burundi, Kongo, Kenya, wapi yanaleta hapa kuja kukuangalia wewe, kwa sababu ndio jinsi ilivyo. So waweke masharti, nawaambia wasanii na washauri, wekeni masharti kwenye mikataba yenu. Umeona bana, mimi nadhani Diamond Platinum ilo analijua. Diamond kwa sasa hawezi kuperform kama promoter umefanya promotion ya ujinga ujinga ukategemea kwamba ataenda atafika ataimbia uh, watu kumi na saba kama inavyotokea kwa watu wengine. Akikuta hakuna, kwa sababu yeye atatuma timu yake itaenda ukumbini. Hakuna watu ambao target ilivyofikia, anageuza ndege, anarudi Dar es Salaam kuendelea na maisha yake mengine. That is the best. Uh, kuna private clip pia ilikuwa inatembea mm hapo hapo naendelea hapo. Kuna private clip ilikuwa eh, inatembea ya Harmonize. Yeah. Uh, alipigwa chupa jana kati anatoka kwa sababu alitoka kabla Mm. uh, show haijaisha. Mm. Uh, baadhi ya watu wakawa nasikika pale pale nadhani na, na yule alikuwa ni Mkongo. Mm. akawa anasema mm. Zuchu alikuja hakujaza, lakini alifanya show hadi mwisho. Mm. Uh, Harmonize amekuja show hajajaza katikati ya performance aliamua kutoka na kuondoka, na kuna video kabisa na gari yake inapigwa machupa na nini. unaona Yeah. alichofanya ni sawa. Uh, moja kati ya vitu ambavyo vilitokea ambavyo mimi mimi najua mimi na uh, ndugu zangu wengi sana Marekani. Story ambayo nilipata mimi ambayo uh, haiko 100% nadhani mwende mkafanya uchunguzi pia kuona kama ina ukweli au la. Uh, show ya kwanza ilivyofanyika, baada ya hapo aliamua kwenda kufanya kitu kinaitwa kama after party, ukumbi mwingine. Alipofika kwenye huo ukumbi mwingine hakukaa sana mwana bana, wakati anaondoka kwenye ukumbi mwingine, ndipo hapo ambapo machupa yalirushwa, sio kwenye ule ukumbi wa mwanzo ambapo alifanyia show. Uh, wale watu walikuwa mle, Harmonize aliperform vizuri, niliona alivua mpaka shati akiwasha moto, na hiyo that is the best. And then baada ya hapo watu wakaenda kwenye after party, and then kwenye after party akukaa sana, alipotoka ndio akakutana ile dhoruba ya kurushiwa uh, machupa na nini. Nadhani kulikuwa na gari kama Range hivi mm. ambayo alikuwa anaondoka nayo, so yes, kama V8 yes, yeah. So kiuhalisia hii yoyote inaonyesha namna ambavyo msanii anatengeneza njia yake kwa ugumu. Kwa lazima tumrespect Harmonize kwa kile ambacho anakifanya, anapambana kwa namna moja au nyingine kuweza kupenetrate uh, kwenye mabara ya wazungu kama Amerika na Europe so sio kitu cha kubeza. Kwa upande wangu mimi sio kitu cha kubeza, ni kitu ambacho tunapaswa kumpa moyo, anapaswa kuendelea kupambana kwa sababu it's a game. Eh, ni game, so apambane, lakini pia hiyo inamuonyesha kwamba ah, pia kwamba uh, walomtangulia pia walita, walipita hizo njia ngumu ambazo anapitia yeye, so na yeye pia anabidi awa respect hata walomtengeneza wakina Diamond kina nani wote walipitia kwenye mazingira magumu kama hayo, uh, japo hawajafika kwenye ile key point ya juu kabisa, lakini ukiona unaona kwamba kidogo sasa hivi maisha yao ni mazuri. Okay, ah, umezungumzia upande wa wasanii kuzingatia kwenye mikataba yao na promoter. Mm. Hiyo ni kwa promoter, masharti ya msanii kwenda kwa promoter. Yeah. Wasanii wenyewe kwenye kutengeneza ukubwa kiasi ambacho kwenye nchi kama Marekani asimpe tena shida promoter kupromote mpaka katika kosa la kutojaza show sio la msanii. Kosa la kutojaza show linaanzia kwa promoter. Kwanza chaguo We promoter, kabla hujapeleka msanii sehemu, lazima ufanye analysis kwanza, uende ukachunguze, uone huyu msanii nikimleta hapa ana mashabiki na atajaza. Kwa hiyo ukileta msanii asipojaza, hilo sio kosa la msanii, wewe ndio ukufanya analysis vizuri. Lakini uh, kingine uh, promotion wa mapromota wengi wanakimbia gharama ya kupromote show mwana bana, kwa kikimbia hizo gharama, mwisho wa siku madhara yanakuja kurudi kwa msanii, yeye anapata hasara ya hela tu lakini msanii anapata hasara ya kujisafisha jina lake kurudi katika levo ambayo uh, anaweza kufanya biashara sehemu zingine. Ukionekana kama umefanya show sehemu moja hakuna watu, mashabiki wanaweza kuambukizana, ukajikuta kila nchi unayoenda watu hawaendi, so that is kwa makosa ni ya mapromoter mm. Sawa, Baba Levo, tarehe siku mbili nyuma uh, mm. uh, uliposti uh, tumekubaliana tarehe kumi na mbili kila mtu aje na tuzo warehouse tu tumrudishie Mario mm. tuzo alizonyimwa. Uh, ah, miezi kadhaa hivi kuna mm. kipindi ulikuwa kama unamwataza kwamba ni msanii ambaye hakupa, hakupaswa kuchukua tuzo, ni msanii ambaye anajiona mkubwa lakini bado hajawa mkubwa mm. Lakini hapo umekuja ume, ume appreciate labda kitu gani cha tofauti umekiona dogo ame pull up mwaka mwaka jana mwaka jana tuzo za mwaka jana za mwezi ule wa tatu si wa nne ndio niliongea hayo maneno kwa Mario ambayo ilikuwa tunazungumzia kazi zake alizofanya mwaka juzi, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mario amefanya vizuri sana, na mimi nilikuwa moja kati ya majaji katika tuzo hizi za uh, Basata TMA, yeah, TMA. Na kiuhalisia uh, ukiwa jaji unakuwa hauna maamuzi ya moja kwa moja, kwa sababu majaji mko wengi, mko zaidi ya ishirini. Kila mtu anafanya judgment yake na kila mtu anapiga kura kwa siri, so nadhani ukiangalia hizi tuzo utakuta hazina kelele sana kama zile zilizopita. Umeona bwana, utakuta ni kategori mbili au moja au tatu ambazo zina kelele. Ni kwa sababu BASATA baada ya kuwasema kwenye mitandao, kuwasema walinipa jukumu pia sasa la kusema, Baba Levo, kuna mahala unaona paka hapako sawa, na sisi tumeona hoja zako ni za msingi. Mimi namkubali sana yule mzee Mapana, hakupanic alionyesha kama sasa we pale ambapo unaona pako hovyo, nenda humu ndani kafanye kazi ya serikali kuhakikisha mnarekebisha sehemu ambapo hapako sawa. Ukiangalia hizo tuzo zilizotoka, niulize swali, tuzo gani ina malalamiko? Na nitakujibu hapa hapa. Umeona bana, tuzo pekee ambayo uh, ilikuwa iko 50-50 ni tuzo ya msanii bora wa mwaka ambayo alichukua Harmonize. Umeona bana, ile tuzo kwa upande wangu mimi nilimpigia kura uh, Mario kwa sababu niliamini kwamba amefanya kazi nyingi na ndio maana uh, tuzo ya producer bora wa Bongo Flava alipewa Aba. Sasa ukimnyima Mario tuzo ya msanii bora wa kiume, Aba anachukua tuzo kama producer alomproduce nani? Kwa sababu karibia asilimia kubwa ya ngoma ambazo alifanya Aba ni za Mario. Nadhani unanielewa. Ndio maana tukampa tuzo Aba producer bora wa Bongo Flava kwa sababu tulikuwa tumempa Mario msanii bora wa kiume. Kwa hiyo Aba alikuwa anaenda kifua mbele kama mimi nimemproduce nimemproduce msanii bora wa kiume. That's why nimechukua producer bora wa Bongo Flava. So okay, ulivyomnyima pale unakanganya mm. Ni kweli kwamba wasanii ambao walihusika kufanya muziki wa amapiano walikuwa cancelled moja kwa moja kwenye eh, zile nomination ambazo walikuwa wanashiriki, ndio maana Mario akakosa baadhi ya tuzo kwenye vipengele vyake. Uki, ukienda kwenye tuzo inasema wimbo bora wa Bongo Flava, alafu kuna mtu ameimba amapiano, japokuwa Bongo Flava unajua bado tunajitafuta sana. Ukisikia nyimbo kama Zuena Diamond unasema hii ndio Bongo Flava sasa. Okay. Eh, lakini tumekuwa tunatohoa kutoka kwenye miziki mingine, lakini kiuhalisia kama kwenye hilo shindano kuna mtu ambaye ameimba ile bongo flava ambayo sisi tunaijua, sababu sio ya kutohoa tohoa, umechukua huku umechukua huku. Alikuwa na nafasi ya kuweza kuchukua huyo mtu, na ukiangalia wimbo wa Mbosso huyu hapa ambao ulichukua wimbo bora wa bongo flava, unaangalia kabisa ni bongo flava kweli, umeelewa vizuri, ni tofauti na DX ambao kiuhalisia ina amapiano na South Africa ndani yake so that is mm. Lakini kingine uh, cha msingi ambacho watu inabidi wajue ni kwamba kuna tuzo ambazo sisi wenyewe majaji uh, tulipiga kura, lakini namna ambavyo zilienda kutangazwa pale zilitangazwa tofauti na ni chache mm. kiuhalisia mm. Lakini pia ukiangalia hata tuzo ya director bora tulikubaliana kuifuta mm. kwa sababu wale madirekta kiuhalisia walikuwa hatuwezi kuwatangaza duniani kwamba hawa ndio madirekta bora kwenye nchi yetu. Alikuwa askana haki. Kwenye mle hakuwemo askana mdogo wangu. Kasoma ile category. Okay. Hakuwemo askana. Kuhusu bora, nitongoze uh, na naogopa. Nito, nitongoze na naogopa ukiangalia tunaangalia uh, vitu vinne. Cha kwanza tunaangalia uh, ngoma ilivyo hit numbers. Ukiangalia numbers za nitongoze na naogopa, unagundua na, naogopa uh, haifiki kwenye hizo numbers. Tunaangalia muda asoba na surviving, namna ambavyo imesurvive ngoma, umeona bado utagundua hilo. Lakini ukiangalia kitu kingine, utaangalia namna ngoma ilivyosambuka mtaani, asoba na kilivyo, yani ilivyokamata kijiji, utagundua nitongoze imekamata kijiji zaidi, asoba na so uh, kiwalisia watu wengi walikuwa wanapenda naogopa ipate nafasi, lakini nitongoze is the best. Ilishinda naogopa kila kitu, hakuna sehemu ambapo e, eh, e, eh, naogopa ilipenetrate hata kwenye video uh, ukiangalia video ya uh, ah, nitongoze na naogopa, unagundua kuna utofauti. Baba Levo, ni ulipokeaje posti ya Profesa Jay baada ya kuposti kwamba anaendelea vizuri, afya yake sasa hivi Uh, Profesa Jay ni mtu ambaye hagombanagi na mtu. Mimi sijai kuona Profesa Jay anagombana na mtu. Tulikuwa tunamwombea wakati anaumwa, tumemposti, tumemwombea kwa Mungu. So ukisikia Mungu amejibu maombi yenu, mnasema ishara, Mungu ni mwema. Tunashukuru kwa kile ambacho kimetokea. Yes.